Quel truc celui-là. Eh, t'as bien, qu'est-ce que tu envoies Oh, rien, juste des vidéos sur les jeux, pour me poser un peu, tu vois. Toutes les journées. Ok. Ouais, vas-y, tu peux. Est-ce que je peux me regarder là avec toi solve the issue, and all it took was a little violence. Well, I have no curious. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, d'accord. Pourquoi tu fais je, vais Tiens, viens, fais donc ça. Je genre un hein Et je veux savoir pourquoi des dans la chambre de pitch. Et qu'on on va partir. Ok, la ça y est. Euh, qu'est-ce que tu peux pas manger aujourd'hui Des spaghettis. Non, comme ça. Et en fait, je vais juste te dire un truc. Il y en a plein dans le fond. Bah justement, c'est pour ça que je fais des spaghettis. oh purée, toi tu cuisines jamais. Je pourrais me compliquer la base. Je les réchauffe en fait, les spaghettis. Donc en gros, tu cuisines. Ouais, ouais voilà. Putain, ça te tuer. Vas-y. Ok, si tu demandes. Non, non, non, non. Je rigole. Hum, c'est fou. Spaghetti. Ouais, tu cuisines rien. <laughs> C'est drôle, hein. Euh, ouais, faut regarder tes dessins. Faut, faut que tu ailles regarder tes dessins. Non, c'est pas possible. Attends, alors. Et pas droit de me Ah oui. Mario et, en, et encore vite. Oh, qu'est-ce qu'il y a Il y a un coq. Qu'est-ce qu'il fout là, ce coq What Mais ouais, on a des poissons et des coqs maintenant. Pourquoi dans une maison <laughs> Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un coq Ouais. Oh, ça sérieux. Oui, c'est le monteur qui a musique. Ah oui, c'est le monteur de la vidéo. <laughs> et eh, ça Oui. Oh, peut-être le laisser tranquille. Non, tu vas faire un pod. Ah ouais Qu'est-ce Tout va bien faire d'un côté, moi de l'autre. Ok. manger. Ouais, mec. <laughs> Ça difficile. Je dois me concentrer. Mais eh, viens, attends, mange. Mange quoi Des spaghettis. Encore Je vais manger des spaghettis. mais tu peux pas acheter Tu peux pas acheter autre chose Sortez d'ici Ok, ok, on sort. Ok, salut. <laughs> Mm-hmm.